اليوم بدنا نعمل آه، محاولة انستغرام آه، اد <clears throat> اول اشي بنفتح على الانستغرام حساب الانستغرام على الويب وبنسوي sign in فاحنا هون شابكين على الانستغرام على الويب وبعدين بنروح على الفيسبوك page تبعتنا اللي بنشبك عليها حساب الانستغرام فانا بدي اشبك الحساب تبعي على صفحتي اللي هي خالد الاحمد ف بروح على الصفحة <clears throat> بعدين بروح على الإعدادات settings وبعدين بروح على الشمال في عندنا هون من general messaging and so on موجود عندنا انستغرام ادز بكبس عليها وبعدين بتأكد مش حيكون الحساب تبعكم موجود but you can connect an Instagram account فبتسوي connection هنا وبشبك بصير حسابكم متصل مع الصفحة هذه هلا آه، الاعلانات على الفيسبوك آه، تتم عن طريق تو آه، تولز واحدة اللي هي اسمها اد مانجر وواحدة الثانية اسمها باور اديتر باور اديتر هو عنده خيارات اكثر بس شوي استخدامه أصعب فالانستغرام ادز الاعلانات على الانستغرام حكوا انه فقط تقدروا تعملوها عن طريق الباور اديتر فراح نروح على الباور اديتر وبنعملها بانه بنروح على اقصى اليمين على اقصى اليمين بنسوي ال drop down menu وبندور على ادز كريت ادز ومانج ادز بنروح على مانج ادز بنشوف الحساب تبعنا هون مانج ادز وبنشوف الباور اديتر فبنكبس على الباور اديتر ببين عندنا هون كل الخيارات هاي ال ads اللي سويناها في الماضي آه، مهم جدا هون اذا كان عندكم اكثر من حساب تاكدوا انه هذا الحساب اللي بدكم تعملوا له الاعلان عن طريقه احنا عندنا حساب واحد اللي هو دي جي اربس اول شيء بنسويه اللي هو بنسوي download to Power Editor فاحنا بدنا نحدث المعلومات الاعلانات اللي عملناها في الماضي على ال Power Editor فبنسوي download download هنا فبسوي تحديث لكل المعلومات وهيك صار عندنا الباور اديتر محدث بكل الاعلانات اللي عملناها من قبل فاول شيء بنسويه احنا بنسوي create campaign نكبس على create campaign فبيطلع عندنا new uh, create new او use existing احنا حنسوي حملة جديدة فهون نكتب اسم الحملة فبنسميه مثلا new انستغرام ad هلا في ثلاث انواع امين آه، نوعين اسف اللي هم ال auction وال fixed price احنا بنخليه auction وهنا اهداف الحمله اول وحده اللي هي click to website شايفين هون على اليمين مكتوب new create ads for Instagram لما تشوفوها معناته انه هلا اعلانات الانستغرام متاحه لكم فاحنا شفناها وهذا هدف الحمله فاحنا بنحكي اوكي خليه زي ما هو وبعدين choose and add set نكتب هنا مثلا انستا اد set وهنا create ads بنسميها مثلا انستا آه، اد بنروح على create فهلا حيكون عندنا ثلاث مراحل ل تخصيص الإعلان أول مرحلة اللي هي الكامبين فالاوبجكتيف واضح بدنا نودي الناس على ال website click اون ذا اد تو جو تو ذا ويب سايت نوع ال buying اللي هو عن طريق ال bidding ال auction وما حطينا limit لل spending ال daily spending يعني مش دخل بثمن الحمله بعدين بروح هون على الشمال ومن هون حصير في التسلسل بروح على سيت ال ad سيت اكبس عليها عبال ما تحمل المعلومات وهون بنختار بنغير شغلة مهمة جدا بدل daily budget بنسميها lifetime budget وبنحط لها 25 دولار لأنه إحنا بس عم نختبر المنصة هذه تاريخ راح من اليوم هذا ال schedule عمان time فأنا okay. وبدي ينتهي بكرة فأنا بدي أصرف الخمسة وعشرين دولار خلال يوم واحد هلا هذا هو الجمهور الاودينس ممكن انا اللي هم كل الاردن من سن 18 الى اعلى البوتنشال 3 ملايين و600 الف بس انا بدي اغير بالمعلومه هذه وبدي اروح على edit ال audience آه هلا من 18 بدي اغير الى 35 شو رايكم اوكي من ومن ما في مشكله ممكن هون اختار مدن معينه ادخل هون واختار اغير بالمدن بس ما بدي هلا ف نكمل ال language خليها زي ما هي connection خليه زي ما هو ال interest انا بهموني فانا بدي اروح على مثلا marketing فهون رحت على marketing تروح على branding مثلا خليه brand مش مشكلة آه design بين شي نعم بدي graphic design ممكن إذا موجود هاي graphic design فخليه هيك ممتاز البيهيفيرال مثلا ديجيتال اكتيفيتيز البريتنج سيستم شغلات هيك مش مهمة هلا فهون أنا هيك الجمهور عجبني وبدي أروح سيف الرقم نزل وحينزل أكتر صار آه، مليون وأربعمية ألف حسب الجمهور هذا هلا هون هذا كله على الفيسبوك هون الانستغرام فأنا بدي أحط على الانستغرام وأشيل هدول فبدي الإعلان بس يبين على الانستغرام صار الجمهور ميتين ألف ماشي ما في مشكلة هون بدي أغير شغلة بحكي لك انه حيصير يدفعني كل ما ألف واحد شافوا الإعلان أنا لا أنا بدي يدفعني على كل كليك فبدي أسوي بير كليك هون انتهينا من الموضوع ضل ثالث مرحلة اللي هي اللي دخل بالصورة والرسالة وكذلك أي صفحة تشبكها هون بدي أختار صفحة خالد هاي صفحة خالد آه، فأنا بدي أستعمل الانستغرام أكاونت اللي شابك مع الصفحة اللي هو هيو شبكناه بالأول تتذكروا وبعدين هنا بدي أحط عنوان الصفحة فهذا عنوان الموقع تبعي مش الصفحة آسف هون التكست اللي هو مهم أكتر شيء فأنا بدي أحطه بالعربي شو رأيكم لتعلم كل ما هو جديد في مجال الآلات اجتماعي من الترويج الذاتي لإدارة السمعة على منصات الإعلام الاجتماعي لل والترويج من خلال المحتوى والمؤثرين سجلوا سجل في الدورة القادمة خليها الورشة شو رايكم الورشة القادمة نتعلم كل ما هو جديد في مجال الإعلام الاجتماعي من الترويج الذاتي لإدارة السمعة على منصات الإعلام الاجتماعي والترويج من خلال المحتوى والمؤثرين سجل في الورشة القادمة حلو هلا هون بندور على صورة في عندنا ال library من الإعلانات اللي عملناها من قبل في صور مجانية وفي ممكن نرفع صورة من الكمبيوتر آه، نرفع صورة من الكمبيوتر هاي ال file في صور هنا ممكن نختار الصورة هذه غريبة نرجع نختار صورة تانية بحجم مربع اوكي هاي كانت احسن فهاي هي الصورة هيك رح تبين sponsored نتعلم كل ما هو جديد في مجال الإعلام الاجتماعي من الترويج الذاتي لإدارة السمعة منصات الإعلام الاجتماعي والترويج من خلال المحتوى والمؤثرين سجل في الورشة القادمة ممتاز فهنا إحنا خلصنا الآد حددنا الجمهور والسعر كل شيء ممكن كمان أغير التوجيه إلى سجل الآن ساين اب مثلا كله تمام كله تمام كله تمام فهون هيك أنا بكون خلصت الإعلان هلا ضل في مرحلة أخيرة ومهمة إنه نسوي ابلود تشينجز اول ما نعمل ابلود تشينجز معناته انه خلاص انتهينا من الاعلان وانه راح يروح للفيسبوك على اساس يطلعوا عليه ويوافقوا عليه بعد فتره زمنيه من 15 دقيقه الى تقريبا اربع خمس ساعات احنا هيك خلصنا الاعلان وشكرا جزيلا